来てねって、はい、また来るよ <laughs> おはようございますもう早くて明日私とパパはソウルに行きますパパを送りに私とパパはソウルに一泊してあさって私は帰ってきますパン なんかでも今回すごいパパが嬉しそうで結構 <laughs> よかったなって思ってますな行こうなんかカバン持ってくれてるでせここしろママ、はちじじけえ 受けちゃうやよ。もう、もう来ないぞ。やって。もう PCR はしないぞ。なんでゆかちゃんに会いに来てよ。やだ。PCR 終わった。 <laughs> じゃあ帰りの飛行機キャンセルするぞ。受けちゃうやよ。どういうことなのうん。らね。 生름대로그거있겠네뭔건데だから奥さんなんでそんな気づかないんですか楽しいな1週間早いですね本当にま1週間もう終わってもうまた PCR 検査して今日のポイントはやっぱアイアンメンの入れる時アイアンマン飛ぶけどそこでそういうの飛んのよ プロじゃないんだうちら確かに何回も来たじゃないですかその中で結構ソウルうちら男旅もおもろかったしとはまた違う感じでいやいや動画見てねびっくりするぞ <laughs> 何回もゆかに謝ったのとしてるゆかごめんなさいゆかごめんそうなのしんちゃんだろ随分ね無駄なこと話してるはずだ何が怖いんですか何がそんなにパン、うん、かもね 早くいたのにパでやってくれますよっていやね嬉しいよね初焼いたのに「ただただただ」「どうぞどうぞ」「卵追加ただただ」とかどうですかあのゆかちゃんはいいですよ終わりあれ本当さん T シャツ中は何ですかあれなんて書いてるんですかそれバコー 素晴らしい男素晴らしい男可愛いねこのファッションも可愛い今日のファッションチェックじゃあ次は早かったらお坂かお母さんと一緒に来る感じですね。あ、PCR。PCR。やっぱり PCR なくなったら来る。PCR はなくなると思うよ。そうだよ、ダメかな。 さんよおお二人似てるかもね親子だもん当たり前でしょ今回一番楽しかったのはカヤックで海に落ちたあてるケツが本当泳げばよかったもでもロレックス話あるじゃんいつでもつける出る時も歯ブラシするに盗まれないようにそういうわけじゃないよ今回旅 どうやって感じたんですかそうねあの今から振り返ればあっという間でした、うん、10点満点で何点ですか今回は結構本数いいんじゃないそうね15点ぐらいだって食べたいもの食べたしおおさあとで乾杯確かに早めにクリアしたからねまあマッサージも良かったしね昨日 持ちよかったし、ゆかちゃんに感謝、もちろんすんちゃんにも感謝だど。いや、感謝の気持ちはお父さん、後で。カッカッ。インタビューカッ。ゆかも幸せですよ。明日は二人のソウル旅ですね。大丈夫じゃないかな。ロッテにいるからずっと。うお父さんイテウォンにたいって言ってるじゃん。どこ？イテウォン。どこ？イテウォン。どこ？イテウォン。 バンイテウォン大丈夫ですかいかがでテウォンっていうのはねドラマを見て、うん、うん、それがなんかでもイテウォンクラスのあのあそこも本当にあるんですよあそうだから行ってみてもいいんじゃないですかいや今度来ちゃうね今回はいいよ次また男落としにしていきますそうだねそんな感じで明日はこの大きい赤ちゃんを連れてソウルソウルに行ってきますなんか買ってもらおう <laughs> あのまあこういう時期にこういう時期に <laughs> マスク、なさいマスクしてくださいじゃあ顔公開ですよあダメよダメいやどっちでもダメよなんでじゃあもうえそえインスタもう公開したよお父さん괜찮아괜찮아괜찮아起きて起きて起きて起きて起きてお父さ起きて <laughs> 大使館も行って娘を会いに来たんじゃないですか、うん、ちょっとアイアンマンにもなったしなんだアイアン昨日のあの PCR それで来たのが後悔になるもっと早く来てもよかったけどもねコロナって相当ダメージ受けると思う肺はボールを選択したのは間違いじゃないような気がするねましてやかわいいマナのさご飯次はキャバクラ行きましょうねやめなさいそれバン入ってんだよみんなすぐ同じ服 え <laughs> パピとブランチ食べに来ましたどうですかブランチはいいね楽しみだねアメリカンブレックファースト、お父さんとさアメリカ行ったら絶対2人ともめっちゃ太ってくると思う <laughs> でも絶対どん兵衛は食べるでしょあ食べたくなるねゆか見てるあの YouTuber の人韓国の人でニューヨーク旅行行ったんだけど毎日韓国料理食べてたよ 操縦とそういうとこいたら醤油ラーメンが食べたくなるんだよそうそう普通のシンプルそうそう、そこで豚骨とか食べたそうそう食べたくなる、ねっぽいからそうそうそうなのなんかさっぱり系がそうあるよねあの塩ラーメンみたいな塩ラーメンこれがねもっとあれだったら本当にうんけんちゃなロハけんちゃな確かにけんちゃなけんちゃなおけちゃんやよ Happy Good a city <laughs> oh, You know I bet you're at home cooking. また来てねって。また来るよ。また来てねって。Mm. A mm. cable knit sweater you oh, ah, it's okay. Ah, Corduroy slacks where I take また来てねって言った。泣く。泣かない。泣かないで。泣かないで。 っちゃう。ハッピーパイパイエロン。ハッピーパイバイ。ハッピーキュー。やったよね。やったね。はい。うん。はい。よし。チューワチュー。スタート。また泣くね。また来るからロン大丈夫だよ。あ、バルタンバイバイ。いやねここでね。はい。またね来るからね。元気だよ。 はいバイバイまたねどこ見てんのどこ見てんのはい泣かないでくださいお父さんうんいやお父さん泣かないけどさ 感じお母さんやよありがとうございましたお世話になりましたありがとうございました何それ何それ床に騙されないようにはいもうそうねまた会いましょうはい本当いろいろありがとうございました やめやめてやめあゆかいっぱい買ってきてねマジで忘れるあ、バイバイい、今日もね明日ねどうもはい気をつけて帰ってくださいはいはい ゆかちゃんのプレゼントです今からソウル行きます 乾杯乾杯 음. 음. 잊지 말자 그랬습니다. 어떻게 해요? 커피 어디 갔어? 그냥 파피 없어 갔어 그치 파피 오늘 집에 없어 그치 파피 없어 한번 봐봐봐 가보자 응. 가보자 아빠 아빠 파피보단 주스야? 파피 파피 안녕 파피 여기다가 안녕 안녕히 가세요 일본에서 조심히 잘 가세요 빵 이거 주시 알았어 <laughs> 어떻게 해야 해요? 1터미널인가2터미널인가요아1이1로해주세요1터미널이요네하요이마스今からインチョンに向かいます <laughs> 元気だね元気だね <laughs> よく寝れましたか寝なかったうん、何 <laughs> 回も起きた こいいシャツですねあこれねゆかちゃんのプレゼントなんです <laughs> 緑も似合うね、ん、似合うね、も似合う人だ <laughs> それでは、 <laughs> faces, but a single one will stand out. Heart skipping a beat, one, two, four, and three. Then suddenly call me crazy, but I think it might be the one for me. I guess it's just a consequence of being stuck in my room. Have nothing to do, so I start dreaming up you. You might be a creation of my subconsciousness to cope with life going mad. Can you blame me for that? So I know that there it could be snowing or I'll find myself caught in the rain. I look into the crowd, so many faces. But Used to get my hair done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day. Used to rush to work and have no time for fun and spend half of my life on full highways. Then the world closed down. I'm stuck inside this town home with the family. reality, four walls and a door. Oh, like oh, There's so much we can do at home. Build a fort simple. Always used to free, always just fly by. Focus on the wrong things, double tapping, scrolling, fall asleep while asking myself why. Then the world closed down, stuck inside this town.